سلام سلام ارشاد اینجا چی کار میکنی؟ والا منتظر ماشینم بیاد که برم سر کلیپ کلیپ جدید دارم میشه ما شما رو برسونی؟ نداریم مشکلی ندارم خوشحال میشم که همراهی مشکلی ندارم بعيش واخوي دنويني وردر وادي لنجيني بعيش واخوي دنويني وتم يارم قلبيني قلي باخي ضلبيني وتم يارم قلبيني قلي باخي ضلبيني ايوه ايوه ذات الله خاكم الله بركيت الله ايوه ايوه ذات الله خاكم الله بركيت الله انت وري تا يا وار بيت انت وري تا يا وار بيت جيتي خرخالة داسم اي ما ماسم كاكا ماسم جيتي خرخالة داسم كم للاي تو بمرم تا قيامتم سر باش كم للاي تو بمرم تا قيامتم سر سم دسم الله بابا مكيبرة على برضو قردو مرة دسم الله بابا مكيبرة ممكي سوى لا سورة تيدا وخالي ودور عامل لدايكي خومم كفري وامو بوشي كر عامل لدايكي خومم كاري وامو بوشي كر شنجواني چند روسي بهبا چند صافلوسي شنجواني چند روسي عيبي شرعي ديانية وكشي شيمين بوسي اي بشرعي تياني وكشي شي مينو بوسي اي ما سمكا كما سم شتي خرخالة دسم اي ما سمكا كما سم شتي خرخالة دسم كم للاي تو بمرم باقي عمرتم سر ما سم بشكم للاي تو بمرم باقي عمرتم سر ما سم خوش داینەی لەو مجلس چاو چرای نمره نمرەبیست خۆشە داینەی لەو مەجلیز رادیۆ باسی تۆیە کرێ لاڵەمان و لە ئەنگلیس رادیۆ باسی تۆیە کرێ لاڵەمان و لە ئەنگلیس ێشە ێشە لەم لامە بۆ بڵە ناو یش زامە ێشە ێشە لەم لامە و بڵە ناو کامن زامە آم باتیر باتیر و لیون لێو کامن بۆ آم باتیر باتیر و لیون نەمامە شتي خر خلدا سو اي ما كاكا ما شتي خر خلدا سو بشكم للاي تو بمرو تا سر ما بشكم للاي تو بمرو تا سر ما